Berapa orang duduk dalam rumah ni? Bukan Rosnani. Namanya si Timah. Timah? <laughs> Ya. Kak badak. Eh, eh, tak apalah. Uh, <laughs> duduk tiga orang orang kali? Tak, ya, dia dah pindah. dulu duduk rumah depan tu. Siapa? Berkali? Berkali. Dah menjadi-jadi buka dia. <laughs> Sabar, sabar. sabar. Timah, mana si Mina? Mina? Yo. <clears throat> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy dan buat korang yang duduk di rumah jangan duduk saja di rumah cuy korang bisa berdiri sikit ya yang penting jangan keluar dari kawasan rumah gitu cuy ya oke tugas saya di sini adalah menghibur korang yang lagi duduk di rumah ya semoga saja betah duduk di rumah dan bisa uh, mendapatkan penghasilan walaupun duduk di rumah juga gitu cuy ya Dan kali ini saya akan mengabulkan permintaan korang ya yang menurut saya ini sangat mustahil sih sebenarnya cuy. Saya berharap banget video ini bisa saya publikasikan ya. Walaupun saya takut sangat cuy, jujur aja cuy ya, saya sebenarnya takut ya untuk mereaksi film Piramli yang hitam putih cuy. Karena itu uh, copyright gitu ya. Karena jujur aja cuy, kalau film Piramli yang sudah ber, uh, berbau hitam putih itu sudah dimiliki uh, seutuhnya sama Astro gitu ya. Jadi saya sangat takut cuy. Tapi demi korang juga cuy ya, demi menghibur korang saya akan usahakan cuy. Saya akan edit sedikit. Saya akan membuat video itu tidak eh, berbentuk hitam putih juga tapi saya akan taruh warna orange-nya juga agak coklat-coklat supaya terhindar dari copyright gitu ya. Kali ini kita akan mereaksi film Piramli yang berjudul keluarga 69 nah, keluarga 69 ya udah menang nggak keluarga 69 dari judulnya ini sangat membuat saya itu sangat-sangat penasaran cuy keluarga 69 itu uh, bisa diartikan keluarga 69 kayak keluarga yang terbalik itu bisa jadi gitu karena 6 dan 9 kan hampir sama terbalik gitu ya oke daripada kita penasaran langsung aja jom kita tengok videonya Oke video ini udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy tiga, dua, satu, Boom Oh iya cuy ini saya nggak ambil dari YouTube cuy Saya download dari website ya website dan saya lupa gitu website yang mana gitu ya Tapi kualitas kualitasnya belum uh, eh, HD juga gitu ya Masih uh, apa namanya masih kacau masih burik gitu ya Masih si, apa masih terlalu buram gitu ya. Kalau di Malaysia bilangnya buram ya. Oke, okay. dua 2 1. bantu oleh kompel ini yang membuat saya itu sangat-sangat apa ya eh uh, ingin sangat menonton film ini itu karena ada uh, tompel gitu ya hmm, tompel dengan piramli mereka di sini <laughs> bersama lagi sih kurangi juga. Ini kalau ada audionya yang hilang atau uh, eh, musiknya, berarti itu copyright cuy ya. bersama-sama dapat duduk di dalam lajur. malam ni kamu buat apa nak pulang rumah? Ah, apa nak balik dah kelekat, ha? Belah kiri, belah kanan, ada bidadari. Ya. Yeah. Hmm. Malam ni kalau belum pukul tiga kita semua jangan balik rumah. Okey. Dua puluh tiga. Gelap gulita lah. Cari Swiss. Swiss carilah. Nanti, nanti, nanti aku cari. Ha. Hai. Ah. Eh, Man. Ha? Man. Ha. Bila tidur bawah, Ha? Bila kau? Yalah, Man. Kami ni nak hantar kau tidur lah. Apa, apa mau tidur? Mana boleh tidur? Kita pergi minum lagi. Eh, boy! Hmm? Eh, bawa brandy empat. Eh. Man. Ini bukan night club. Ini rumah kau lah. Ha? Rumah kau? Mengaku. Mabuk ah. berat. Bapak aku tahu mampu nak. Mengaku. Pukul berapa kau balik, Mak? Okey. Tompel jadi bapa di sini, ya? Pukul 10, Pak. 10. <laughs> Pukul 10, ya? 10, ya? Ah, Pak. Pukul 10. Sumpah, Pak. Tak. Coba ya, lihat. Berikan pukul sepuluh. Tu jalan panjang. Hmm. tu aku tengok jalan pendek. Jalan pendek. Hmm, pukul tiga, Pak. Tiga. Pukul tiga pagi kau baru balik, ya? Pukul tiga pagi. Tidurlah. Syarat! Ni siapa ni? Ha? Ni kacang hantu mana yang kau bawa kemarin ni? Bukan kacang hantu, Pak. Hmm. Kacang goreng. Cengah hantu Pak Kami berempat dah bersumpah Akan sehidup Semati Ish. Oh <laughs> Begitu ya Cengah uh, Kalau begitu Saya mengucapkan terima kasih Kepada tuan-tuan semua Yang telah sudi membawa anak saya balik ke rumah ni Ya yeah. <laughs> uh, oleh kerana budi baik tuan-tuan itu <laughs> Eh, saya akan memberi hadiah dan saguati. Jadi ini dia hadiahnya. Ingat ya. Lain kali kalau aku tengok kamu datang semua kemari, semua one by one aku tembak. Eh eh eh, kau nak mana man? Cabut pak. Kau boleh mengamuk. <laughs> kau boleh mengamuk? Ni bapak ni. Eh Man, kau juga Man ya. Lain hari, lain bulan, lain tahun kalau kau balik lagi cara begini mabuk-mabuk, aku usir kau keluar. Wah. Faham tak? Faham pak. Uh, hmm, sudah. Sudah mengerti. Hai Kak Siti, apa khabar? Oh, khabar baik. Uh, apa korang balik cuti eh? ya? Ya Kak Siti, kami cuti malam ni. Tapi besok malam kami kerja balik. Oh, begitu. Bagus ya. Tak ke rumah Kak Siti? Tak apalah Pia. Terima kasih aja. Cik Siti. Eh? punya anak dewasa lagi sudah gadis anak darah lima opia oh, eh eh kak Siti masuklah masuklah saya tengok kak Siti ni makin lama makin kesian apa lah nak jadi kak Siti apa nak buat? Sudah nasib. Kakak ni lain tak ada. Nasib, nasib, nasib. Kita hidup di dunia ni, Kak, semuanya bernasib baik. Kalau lah tak tahu jaga, Kak, nasib baik jadi tak baik. Hmm, hmm. pengaruh. Eh, Kak Siti, apa khabar? Apa baik? Eh, hey, eh, Kak Siti ni dah nampak tua pun. Kak Siti ni bukan tua sangat. Bayi-bayi kami juga. Abang Abu sekarang kerja apa, Kak? Tak bekerja. Masih tak ada kerja juga? Kesian. Kak ni betul lah boleh tahan sabar. Kalau saya, entahlah. Hmm, oh, bahaya banget ini. Sebenarnya, kakak ini nak pakai cantik macam korang. Pengaruh Berbaju cik. lawa, berbarang emas. Tapi, macam mana? Kalau kakak nak pakai baju cantik, nak pakai barang banyak, Mari ikut kita kerja pelayan. Hmm? Pelayan. Kakak takutlah. Lepas. Abang Habu tak mau kasih kakak bekerja. Ah, itu perkara senang. Laki saya dulu pun tak kasih kak. Tapi saya minta cerai. Buat hmm. apa nak berlaki kalau hidupnya susah? Ha Nanti kakak fikir habis-habis. Malam ini kakak boleh jawab. Kerasa kehidupan, Cik. Hmm. Mak, semenjak Mak pulang daripada Mama Cik Pia tu, Mina tengok Mak asyik termenung aja. Kenapa, Mak? Tak ada apa-apa. Kau tak pergi mengaji lagi, Mina. Ni, nak pergilah, Mak. Anaknya udah gadis pun. Mina pergi, Mak, ya? Masa mau jadi pelayan lagi? Pak, kau nak pergi mengaji Mina? Hmm, ya, Pak. Suaminya. Ini banyak juga main sama Firamli ni. Bapak dapat kerja dah, Pak? Belum, Mina. hampir di semua film piram ini pasti dia ini ada nih Babu, saya sudah tak boleh tahan lagi tinggal dalam rumah ini. Pak Siti, sabar. Apa yang dikenal Lalu? siapa? Siapa? Sudah 18 tahun kita kawin. Ush. Tak pernah merasa senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Baju baru pun saya tak pernah rasa. Apalagi kalau barang emas. Hm. Jauh sama sekali. Siti, aku paham. Aku paham, Siti. Saya pergi cari kerja ya, Pak Bu. Kerja? Kalau kerja yang baik, aku suka. Tapi kalau kerja yang tak baik, aku tak izin, Siti. Sama ada Abang Abu kasih saya kerja atau tidak, saya nak bekerja. Jadi pelayan. Hmm. Pelayan? Tak boleh, Siti. Aku tak izin. Kalau Abang Abu tak benarkan saya bekerja, saya nak minta cerai. Hmm. hmm. Sudahkah habis pikiran kau, Siti? Saya sudah pikir, saya sudah timbang, dan saya sudah halusi. Baik, kemauan kau aku ikuti. Wah, langsung cerai. pun tak dengar juga. Padahal dekat banget ni. Oi, bang. Ah, apa? Baru. Kau datang berdua saja? Mana Siti? Siti dah tinggal kami, bang. Qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu, Abu. Kenapa lah kau tak kasih tahu Abu? Bila dia mati? Siapa yang mati, bang? Kau katakan tadi Siti. Bukan Siti yang mati. Siti dah tinggal kami dua beranak. Oh, kau abu Bunting pun kau tak kasih tahu. Tak tahu beranak. Bila dia beranak? <laughs> Bukan beranak, bang. Siti dah tinggal kami dua beranak. Memang susahlah nak bercakap dengan orang tak dengar. Pekak, pekak. Oh, kakak, kakak ada di dalam. Tima. Oh, Tima. Ada Tima. juga karakter di sini. Tima. Orang tuli ya. Pekak. Ha, bu? Kita datang berdua saja. Siti tak datang. Apa nak buat, Kak? jodoh saya dah habis. Saya dah bercerai, Kak. Abu, kenapa kau ni nak pergi sampai gunung cerai? Ni buat apa, Abu? <laughs> Hutan, hutan. <laughs> Bukan gunung cerai. Abu dengan Siti dah bercerai. Ha, ha, dah bercerai. Saya dah bercerai. Pasal apa yang kau bercerai? Begini, Bang. Lah. Siti tu minta dengan saya nak jadi pelayan. Saya tak bagi. Ah, ha, itulah sebabnya. Abu, kau bukan tak tahu Abu. Rumah aku ni jauh daripada tepi laut Abu. Kalau dekat senang. Senang apa bang? Jadi nelayan. Mampu <laughs> Mampuslah. Kau ni bang. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Buatlah kerja tu. Orang cakap pelayan, dia cakap nelayan. Asal aku cakap semua tak kena. Semua salah, salah, salah. Ya, memang, memang salah, salah lah bang. Lain di soal, lain yang abang jawab. Astaghfirullahaladzim. Siti tu ikut Mak Nawab. Eh, eh, mengapa pula melarat ke Mak Nawab? Sudahlah, Bu. Jangan dengarlah cakap orang tua tu. Mari sini aku nak cakap. Betul kata kakak. Abang ni makin dilayan, makin peka. Eh, kau pun nak marah aku juga? Sudahlah, Bang. Ya, Zala, jangan lah. Jadi, kau datang ni apa halnya? Kak, saya datang ni nak tumpangkan Minah di rumah kakak. Maklumlah, Minah ni dah besar. Saya nak mencari kerja sana sini susah nak tinggalkan dia. Abu, anak engkau, anak aku juga. Mm. Aku suka Minah duduk di sini. Ceritanya Tapi kau ya, mesti ya, fikir. Ni, aku ni bukan kaya. Aku harap engkau bantulah aku. Saya berjanji, Kak. Kalau saya dapat kerja, saya akan bantu kakak. Minah, ni masuk dalam nak. Pergi nak jadi ceritanya anaknya disimpan di rumah saudaranya. Makasih namanya. Iya. Eh Piramli, pakai baju-baju kayak begini handsome banget. Badim. Lawa. Oh, Badim. Badim. Encik, nak minta sewa rumah ke Encik? Yalah, Badan. Ya. Eh, engkau tak bawa beca ni? Tak ada Encik, saya sakit. Sakit? Ya, Encik. Sakit apa? Tak tahu. Salah makan. Apa dia beri Mak Saman? Mak Saman mana? Mak Saman yang kata saya gilakan bini dia tu. Empat kali dah pulang galik pasal ofis. Hmm. Eh, Badan, ya. kau ni betul-betul ada wang tak? Wang tak ada lah Encik. Tapi untuk bayar sewa rumah ada lah ni. Sudahlah Badin. Tak usah lah. Oh ceritanya di sini ini ya. Bapaknya Betul kan, juragan. Dah tiga bulan saya tak bayar ni. Oh, Apa bulan. pula kata nanti bapak Encik? Nanti Encik dia marah bapak Encik. Tahu diam saja sudahlah Badin. Harta ni semua pun dah harta orang lain, harta bapak aku juga. Hmm. Tahulah aku betulkannya. Baik betul lah Tik Tuan Rumah tu. Kalaulah ada sepuluh orang macam hati Tuan Rumah tu dalam Malaysia ni. Sepuluh, sepuluh bengkrap. Pak. Ah, ini ada duit sewa rumah, Pak. Oh, pada komod lah. Sudah, semua. Walaupun tak nampak jelas cuy Tapi saya tahu itu duit Banyak hari ni collection? Ya pak hmm. Eh, siapa siapa lagi yang tak bayar siap rumah? Hanya rumah nombor satu tu pak Rumah nombor satu? Ya ha. Itu si Badim duduk cerita tu Badim Siapa kau tak minta? Minta minta juga pak Tapi dia bilang bulan ni dah pakai duit Katanya nenek dia nak kahwin juga. Nenek, apa dia? Nenek dia nak kahwin. Hai. Dah tua-tua pun nak kahwin juga. Ya pak, dah, saya tak tahu pak tapi dia nenek. dia dah cakap macam itu. Hmm, memanglah cik Bari. Alasan itu. Duduk rumah orang duduk nak free aja. Nanti dia. Tak apa, nanti aku boleh urus. Kau boleh pergilah. Pergi ke situ dia pak. Ha, weh. Nenek, Komisen... Come scendi? Oh, come scendi? A ah, qui, ecco lui. Ehi. Vieni pompelino giù. Sembri di guarda la canella, si sube bene. Vieni pompelino, si vede a riscaldare. Come riusciamo, sì, come mi sto un po'. Ah, उस्मान क्या माँ ni terang banget sih. Nah, Engkau tak nak minum apa-apa lagi, Osman? Tak anda lah, Mak. Man pergi, ya, Mak. Baik. Oh, Mak. Ibunya ni. Siapa itu, Cik Mak? Buka kedai. Yang itulah anak saya. Oh, ini. Yang ini nama Osman tu? Yalah. Hmm, dah besar panjang manusia. Dia tinggal dengan Cik Mak sekarang? Tidak. Dia tinggal dengan janda saya. Oh, janda. Oh, eh, bapa dan mama pisah je. Pantau. Wahai ya, hmm. eh, Situ dah kerja ya eh, ah. Nanti kami pulang di rumah Semua tak boleh tidur Tidur tak boleh makan Eh, hebat, eh, hebat Hari dah jauh malam ha? Mari kita balik Ya Amai awak lega-lega kita semua bukan ada bini. Ya, takut dekat siapa? Hai. Kan. Takut tak? Han, ah, kami takut bapa kau dah. Nanti dia bawa keluar pistol sekali lagi. Lagi kami berterabur. Ah, tak, takutlah. Bapa aku tu bukan betul-betul dia main-main. Dia sayang dekat aku tau. Aku anak orang. Oh. Oh, pukul tiga lagi. Oh, teman-temannya nggak datang ya, sendiri ah. aja dia di sini. <laughs> Hmm. Oh. Kau bawa lagi, ya man? Tidak, Pak. Sumpah, tidak. Tapi kalau tak mabuk, yang kau naik terendak nama tu, buat apa? <laughs> Saya takut bapak masih tidur. Takut bising. Maklumlah. Nak jaga keselamatan bapak. <laughs> keselamatan. Oh, oh, oh, oh, Jaga keselamatan aku, ya. Masih ni, aku nak bawa mulut tu. Bawa mulut. <laughs> Jalannya aja miring-miring. Tak mabuk ya. Hmm. Ha? ha? Jalan hoyong hayang sampai ke ujung sana tak mabuk ya. Gampak. <laughs> Uh, eh, tumit sepatu cabut. Oh, oh tercabut. Cuba buat cuba buat ha aku nak bau. Ha. <sighs> tak bau pun. Ha, eh, sebab saya belah tak minum apa tak percaya. Hmm, macam mana nak bau kau isap ke dalam? Keluarkan. Keluarkan. <laughs> Ha. Iya ini ditarik dalam. Keluarkan lah man, keluarkan, jangan hisap. Ha ha ha. Hei eh, budak ni. <laughs> Sumpah pak saya tak minum pak bapa tak percaya. Kalau bapa tak percaya, nanti saya nak tunjukkan bapa, saya nak jalan. Dari sini terus pergi sana. Cuba bapa lihat. Lurus berarti. Salah, salah. Lurus. <laughs> lurus banget. Lurus kan lurus banget. tuh pak. Oh, oh, ini kau kata lurus ya. Hmm? Macam mula kena pukul ni lurus ya. <laughs> kena pukul. Sudah man, kau keluar dari sini. Keluar pak? Ya keluar. Aku dah standby dah. Nah, bawa akan baju kau semua. Keluar. Oh langsung diusir. Apa ini betul-betul kau pak? Hai, kau fikir aku ni main-main ya? Get out! OU8 out. OU8 out. Dia tidur ni. Ambeca, Ambeca, boleh tak tolong ambil gambar kami berdua? Boleh, boleh. Nah, Ambeca. Bagus banget suaranya perempuan. Dekat mana nak pinjam? Nak pinjam, nak pinjam. Di mana je? Di sini. Cik nak ambil gambar separuh ke? Separuh. Haa, dia betul-betul je. Haa, gambar-gambar oh, sikit. Oh, ini ya, ha, ini ya. Haa, jangan Kontrak di kontrakan ini. je, senyum. je. Nyo juga je. Nyo. Uh, eh, Papa Nyo uh, eh, semua. Uh, uh, boleh ke tolong ambil ramuan penuh? Semua sekali penuh? Ya. Yeah. Boleh, boleh. Boleh. Ya. Ah, oh, tak betul. Gambar sikit, Cik. Gambar sikit. Gambar sikit. Ah. Uh, ah. Uh, Nanti ya, ya. Ah. Uh, <laughs> Jatuh. Uh, apa Kenapa yang jadi di sini? Kau ambil gambar itu dulu lah. Jawab aja ya. Sini aja. Sudah, sudah, sudah. Kamera jadul itu. Terima kasih, Bambica. Iya. Lembut banget suaranya. Kenapa je tidur di sini? Mengeca. Aku kena usir dari rumah lah, Badim. Kena usir? Badim. Pasal apa? Pasal selalu malam aku balik mabuk. Sekali bapa aku marah dekat aku dah. Sampai begitu sekali? Tak patut kalau macam ini. Mari ikut saya. Mana? Mari. Ada hmm. pahlawan di sini juga. Walaupun dia tidak bawa bayar rumah kontrak, dia jadi pahlawan di sini cik Okey cik kita break dulu Okay kita lanjut lagi tiga dua 1 Saya rasa lebih baik cik duduk di sini saja. Duduk di sini memang boleh bukan tak boleh Badim Tapi kau mesti tahu Semasa aku nak usir dari rumah bapa aku tu satu sen haram pun dia tak kasih pada itu yang aku susahkan pada soal uang jangan susahkan sih soal uang senang dicari ya yeah, ya yeah, senang dicari tapi buat sementara waktu ni saya fikir apa yang saya makan cik makanlah eh, Padem, kau boleh tolong aku tak, Padem? Tolong apa, Cik? Malam ni, kau tolong bawa aku ke naik kelab. Aku nak jumpa dengan kawan-kawan aku. Sebab hmm. kami dah berjanji sehidup semati. Aku rasa dalam keadaan aku begini, sudah tentu dia orang mesti tolong pada aku. Baiklah, Encik. Nanti saya bawa Encik ke sana. Ah, sahabatnya ya. Sehidup hidup semangat ini kacau. Sebenarnya aku datang ni ada lain tujuan. Kacau usir dari rumah. Usir? Iyalah, bapak aku usir aku dan dia tak kasih aku satu sen wang Sekarang aku harap kamu kawan-kawan lah. Kita dah bersumpah sebab aku mati kan? Betul. Tolonglah bayar aku seorang sikit wang supaya aku boleh keluar dari Kuala Lumpur ni. Boleh, boleh, boleh. Mari, mari, mari. Nanti, nanti kita meeting dulu. Boy, sampai di meeting kan? Kata orang dia pergi ke Penang. Tengah pula cakap orang kata pergi ke Ipoh. Penang? Pasal apa Ipoh. yang dia berhenti? Entahlah. Kerja pelayan ini, di mana bayar lebih, di situ lagi pergi. Okey. Allah. Encik, dia orang dah cabut, Encik. Hai, Encik Semal. Encik Semal dah salah cari kau. Kacang setan sehidup semati benar nanti tutup pintu rumah ni. Aku segan kat orang sebelah, aku gelar kat dia. Hmm. Ah, ni dua bungkus nanti ni, tuan sebungkus, mari kita bokor. Bish. Hai Padim, nasib baiklah kau Padim. Nampaknya Encik kena duduk rumah saya ni terus menerus. Nampaknya pun begitu juga Padim. Nah dengan kawan, seorang pun tak berguna. Memang anak dunia Encik. Kawan ketawa, senang cari. Kawan menangis, seratus payah satu ya. nak dapat. Pengajaran ini. Memang betul, Fadil. Segala kejadian yang bawa baru ni adalah satu pengajaran bagi. Ya, ya, ya. Anje, hmm? malam ini mari kita pergi kelab beca. Buat apa? Ada main loto besar malam ni. Buat apa nak habis-habiskan wang, Fadil? Loto? Bukan kita buang wang. Kita cari wang. Saya bertugas apa, malam ini di sana. Apa loto Saya dapat RM1. Encik dari tukang pekik loto dapat RM5. Orang pandai pekik. Hmm, tenang. Encik goyang buah lotur tu, goyang, goyang, goyang, cabut satu, keluar nombor tiga. Pujang tiga. Oh, itu lotur. Batu Nesan, nenek aku. Nombor sebelas. Ha. Kawin tangkul.

jangan, jangan min mata kawin. Downing 3 Round 10 Sudah subuh sudah subuh? Pukul 6 pagi Bujang 6 pasang nomor atau apa sih gimana sih?

STM <laughs> berkelahi anak STM ini tawuran Bonyok batok. Sampai dah. Eh, kenapa rumah kita, Dem? Eh? barang-barangnya dikeluarin cuy ini sudah tentu mak saman dunia kejadian cek sama mana pula mak saman yang kepala jendul lo mak saman yang oh, mana sih dia kata saya gila kan bini dia engkau gila kan astagfirullahaladzim eh mak saman mak saman ni ni orang kaya bakar yang pala rumah ni bahan mak bapaknya tu. dia tak patut buat begini bukan saya tak bayar sewa rumah bila bila kau bayar ni hmm? hmm? Bila kau bayar ni? Bila? Bila? Bila? Dulu saja bayar 3 bulan dulu. 3 bulan dulu kau bayar. 3 bulan ni kau belum bayar. Belum bayar aja. Belum. Kau ingat dia apa? Rumah wakaf ya? Bukan. <laughs> Saya pun tahu kau wakaf dia. Tapi tak patut dia kalang pintu rumah saya macam ini. Lebih Encik ambil minyak tanah Encik bakar terus. Oh, kalau macam tu bakar, siapa yang rugi? Encik yang rugi. <laughs> Oh, tahu pun kau ya. Kau ingat aku apa? Bodoh sangat dia. Ha? Bodoh. Encik, Encik pun ada hutang dengan saya dah. Hutang apa? Ini saya jaga Osman. Kadang-kadang dia tumpang tidur rumah saya. Buku nasi saya. Hmm, kau nak tahu pasal inilah. Pasal budak man ni kau buat tinggal di sini. Pasal itu aku palang rumah ni. Kau tak tahu. Oh. Pasal itulah. Ah, aku sudah benci dengan satu orang. Berkawan dengan kau, kau pun aku benci juga. Sampailah hati. Hmm. Aduhailah ayah dia. Sampailah hati. Benci kami berdua. <laughs> Jadi musikal. Berli ya. Berli ya. Kau ingat apa? Ini pilih Hindustan ya? Ini <laughs> pilih Hindustan. Tengok film Hindustan je. Macam ini reaksi. Sama dengan kau. Kau ingat mana ya? Kau ingat? Rumah aku, tanah aku, segala harta benda aku yang kau tahu. Hak aku haram buat kau. Oh, oh, oh, oh. oh. Silau. Haram. motor ni. Cik. Ha. Cik. Ha. Bangun lah. Dah siang. Dulu. <laughs> Cik seorang saja tidur kebun bunga. Sekarang saya ikut sama. Ha. Itulah Badim nak tolong aku sangat. Biarlah. Walau hari-hari ini, walau apa pun terjadi, kita berdua sajalah. Badim. Aku rasa sekarang dah sampai masanya untuk kita keluar negeri. Ish. Pergi ke mana, Cik? Uh, kita pergi merantau. Merantau negeri orang. Merantau tu senang, Cik. Tapi pulus. Pulus? Ya. Yeah. Pulus. Padin, kalau setakat 5-6 ruang aku boleh cari. Di mana nak cari duit tu, Encik? Aku tahulah tempatnya. Mari, Padin. Mana, Cik? Marilah. Oh, di mak apa dia ya. Sama tumis petai. Ah, petai. <laughs> Pandai awak kesukaan saya tu. Pandai <laughs> nak makan apa? Paji. Awak ah, Eh, siapa tu? Teruk benar apa bungkus bangkah? Kesian. Bawa bahan-bahan naik becak. o barra de par de quê, Não tão sadio, Bruno Sonorão? kasih. Akhirnya merantau juga. Makan cuy. kita nak pergi ni, nampaknya sebelum kita habis sampai, bagus kita dulu di sini. Dia cari fikiran. Aku pun tak tahu mana nak pergi. Eh, Cik Seman. Saya rasa saya kenal dengan orang itu, Cik. Nampak luang. Siapa dia orang tu? Cik Usuk, Tokyo Wayang Mangsawan. Ha, saya ada satu akal. Tokyo Wayang? Wah, Cik Usuk. Eh, Cik Badin, apa khabar? Apa khabar, Cik Sok? Khabar baik, Cik Badin. Nak ke mana ni? Saya nak balik ke Melaka. Nak balik ke Melaka? Ya. Yeah. Bukankah duduk di Kuala Sekarang saya tak naik baca lagi. Habis kerja apa? Saya jadi manager. Manager? Ya. <laughs> manager. manager. Manager apa tu? Siapa dia tu? Dia tu Cik Osman Bakar. Hmm? Penyanyi yang terkenal. Saya bawa okay. dia datang Kuala Lumpur Rekodkan suara dia dalam piring hitam Sekarang saya jajik belajar dia lah ah, Betul dia menyanyi? Astagfirullah Saya sumpah Encik Ya Allah Nasib baik saya jumpa Wak Cik Badin Kalau tidak saya pun lungkup Wayang saya pun lungkup Pasal apa Encik? Saya dah advertisekan Nama penyanyi-penyanyi daripada Kuala Lumpur hmm. Di mana? Di Ipoh Duit cingkram dah kasih semua dah kasi. Saya dah harus nak ambil orang muka hidung dong macam nampak. <laughs> La ilaha illallah. Jangan susah hati, Encik. Kita bawa saja si Osman tu. Saya boleh tolong. Sampai mati saya boleh tolong. Boleh tuan jumpakan saya? Boleh. Marilah. Wah. Tiba masa tiba akal. Ha? Perkenalkan, Yusuf Dara. Osman Pakar. Langsung jadi penyanyi. Osman, saya fikir lebih baik kita batalkan rancangan kita balik ke Melaka batal. Iya. Yeah. Hmm. hmm. Tak boleh tuan manajer. Ya. <laughs> Sebab nenek saya seorang-seorang di rumah. Tak ada siapa yang nak menolong. Nanti kambing, lembu, <laughs> semua tak masuk kandang. Jangan khawatir Osman. Saya boleh hantar telegram dengan duit sekali suruh toleh tolong nenek kau. Sekarang kita mesti tolong Cik Usop. Baiklah Tuan Manager. Apa kata Tuan Manager sajalah? Tapi ke mana kita nak pergi? Ipoh. Ipoh? Ya, Ipoh. Ipoh. Pemandangan di Ipoh bagus, cuy. Saya lihat dari drone itu banyak hutan-hutan. Ini masjid. Di situ tadi tuh. termanja Nubari terpikat Kering layu Hati gulung lain Kosong kecil situ kata-kata sakti semoga hati nan lara tak ku kurasai entah di mana tumpuan hasrat melepas hati rindu di masa lalu. Eh, Siti. Betul. <laughs> Alamak, kenapa dia turun bawah? <laughs> Allah gahanam aku. Jahanam. Konon-kononnya, Cik Siti ini merajuklah tinggalkan Kuala Lumpur gitu salju. Sebenarnya di Kuala pun banyak orang kenal saya. Jadi sekatlah saya sikit. Hmm. Eh, jangan berdiri duduklah. Oh, dia malu-malu kalau di Kuala Lumpur cik. Hai, Cik Razali, interested juga kah? <laughs> Tentulah, sama-sama meniaga Cik Rasid. <laughs> Berilah fatwa Kata-kata sakti Semoga hati nan layak Jangan sampai ni Osman jadi cinta sama Cik Cinta ya Melepas hati Di masa lalu Masih bapaknya ya <laughs> Ini saat dengan <laughs> Aku ingat singa ada Cita pun buat apa Yang kau tunggu tu apa Singa Gerak-gerak lucu banget. Jangan banyak. Pergi-pergi jangan berdua apa? Saya bilang jangan bergerak, burung tu tak lari. Kau ingat orang ke? Kalau orang boleh lah. Dengar suara kau saja bukan saja burung lari. Aku pun ikut tak juit. Jangan bergerak. Hmm, mana dia pergi dah? Hey. Kayak polis. Tak guna punya asisten. Awas. Dari pagi pergi seko pun tak dapat lagi. Asisten di sini ya. Dia jadi assistant sekarang sudah kerja Thank you. Hmm. Kesian dia lagi asik makan itu. Keluar semua nasi. Kirain harimau. Tumpel gila. Ini ada cat. Ini ada cat Ini ada cat. Hehehehe <laughs> <laughs> dia belum tembak, dia dah tembak kita gitu dulu. Celaka punya burung. Kita belum tembak. Sakit perut gue. Topel bener-bener. Kenapa itu? Nah, eh, diamlah. lah. Kau mana tahu aku punya susah? cuci. Ah. Eh, abu. Sakit. Abu. Oh, buat Cepat cepat cepat. Cepatlah. Mana kau? <laughs> Ada apa ni? Amat lawa. Ada apa ni? Cik cakap tengok, cik tengok bu. tengok ni. Alamak. Anak, anak aku. Oh, anaknya. Pucuk paku banyak, Encik. Aku selalu tengok orang lah, bukan tengok pucuk paku. Kau ingat nak makan saja. Tengoklah sekali. Oh, berarti ini di daerah perkampungan ini, ya? Eh, kau pergi Tanya dia ni janda ke? Kakak dia. Pasal apa, Encik? Aku dah berkenan. <laughs> Encik aku kenan dengan dia. Oh. Kenal. Saya nak pergi tanya lah ni. Cepat abu. Balik cepat abu. Hai lawannya. <laughs> Kalau lah dapat. Ya beda beda. <laughs> Ya. Oh, berarti dekat kawasan kampung ini saudaranya sih ketemu lagi. Buka. Apa kabar bang? Kau bang Apa ada pekak tu eh Oi bang nak Bilang kau sampai Baru saja sampai bang Saya datang ni dengan toki saya cek bakar Betul. Datang temak burung Kenapa kau tak mau cakap siang-siang Semalam habis aku dah bakar Abang bakar apa? Tepung <laughs> Bukan bakar tepung Cek bakar Datang temak burung Oh burung Ha, pekak. Ha, ha, ha. Pak, bila awak sampai, Pak? Oh, Aduh, bahaya ni. Baru saja, Mina. Gua eh, sudah Mina. sedikit faham ini. Kenapa alur cerita kau pergi cuci baju dekat sungai itu? Eh, eh, bapak ni. Takkanlah cuci baju tengah jalan. Ya, yeah. yeah, tak ya juga. Kak, ya, Bu. Ha, ah, kak. Kau datang seorang saja, Kak? Tidak, Kak. Saya datang ni dengan buaya. Dengan buaya? Buaya. kau ikut sarkas? Bukan buaya itulah, Kak. Tokek saya tu lap bulu. Mana nak cari sekarang? Hari raya baru dah boleh dapat. Dapat apa, bang? Kuih lu Bukan kuih baulu. Ulat bulu yang gila betina tu. Ha, ulat oh. <laughs> Abang, sekejap lagi nanti, toko sedikit bakar datang kemari. Saya minta abang, kakak, Aminah pura-pura buat tak kenal dengan saya tau. Mengapa pula begitu? Begini, Kak. Tadi Cik Bakar tu dah terpandang si Minah hmm. ni sedang cuci baju dekat sungai. Ada. Hati dia dah berkenan. Minah, kau pergi masuk di dalam buat kopi. Buaya. Kalau Cik Bakar tu datang nanti, kau layan cukup-cukup dengan dia. Faham? Baiklah, Pak. Ha, bagus. Pergi. Dia datang. Itu siapa pula yang datang? Ah, itulah cik bakar tau ke? Saya tak tahu ke? tahu ke? <laughs> Tahu ke? Tahu ke? Tahu ke? Tahu ke? Saja nak sanagar tahu ke? Ha, ha, ha. <laughs> Assalamualaikum pak. Ada ada ada ada. ada. Eh, eh, Mana nak pergi? Kata nak kapak. Bukan kapak, bang dia bagi salam aku, Pak. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sila masuk. Sila masuk. Terima kasih. Terima kasih. Sakit. Sakit banget perut gue cuy. Hey. Assalamualaikum lah. pak. Tidak encik. Orang ni orang baik. Cuma sound dia saja sikit yang rosak. Fuse sudah blow. Fuse blow? Hmm. Tak apa, tak ganti. Sila, sila, sila tuan masuk. Eh. <laughs> sound dia rusak. <laughs> sound dia rusak. Apa apa? Mak? Khabar baik, nak. Masuklah ke dalam. Eh, tak payahlah. Biar di luar je. Panaslah, Abla. <laughs> Ambillah kursi. <laughs> Ambillah kursi. Kursi? <laughs> Eh, apa kena susah-susah? Tak apalah nak. Duduk-duduk. Kejap aja ni. Bukan nak lama, tak? <coughs> Hai. Duduk lah, duduk lah. Duduk. Ah, rumah ni comel. Tapi comel-comel pun. Manis. uh, <laughs> berapa orang duduk dalam rumah ni? Bukan Rosnani. Namanya si Timah. Timah? Ya. Kak badak. Eh, hey, eh, tak apalah. Uh, duduk tiga orang orang kali? Tak, ya, dia dah pindah. Dulu dia duduk rumah depan tu. Siapa? Berkali. Berkali. Dah menjadi-jadi buka dia. Sabar, sabar. sabar. Timah, mana si Mina? Mina? Mana? gue kayak nggak bisa lanjutin ini cuy sakit banget perutku gue rasa mau kencing gue kencing dulu cuy oh Okay, cik, sorry banget. Perut saya sakit banget. <laughs> Gila. Langsung kita lanjut lagi. Tiga, dua, satu. Kenapa, Mak? Kadar masak air kopi. Semua dah siap. Kuih-kuih pun dah siap. Ajaklah tuan ni masuk ke dalam. Bang, silalah masuk, bang. <laughs> Bang. Abang. Dia <laughs> ya, panggil aku abang. Abang. Ya betul betul. <laughs> Encik, kenapa Encik pensan? Aduh. Tiba-tiba panas juga. Ah. Masih panjang ya, sisa sedikit lagi ni Cik. Wih, Saloma. Ah, spesial bintang tamu. lawa sangat di sini apa Saloma ya karena rambutnya nampak modern ya di sini maknanya wahai angin hasratmu Wahai angin Lalu Andainya Kandaku Dilanda Kak sesak pula cikgu orang tadi dibilang pop jazz juga ini lagu bagus baik eh, Cik Siti dengan Cik Ani bekerja di mana? Kami bekerja di sini Di sini? Mau pada kerja malam ini? Eh, malam ni kami off. Oh. Okey. Jadi, malam ni saniwara tak ada ke? Eh, ada. Tak malam ada ni. Uh, Cik Osman, kita dah terlambat ni tau. Mari kita pergi sekarang. Buat apa pergi lekat-lekat, membazir di sini. Bagus, kita boleh enjoy. Sekejap lagi kita pergi lah. Padahal dia ada ini show macam ni. Itulah perempuan yang terkenal pada kau. Lawa ya? Apa nama dia? Panggil dia kembali. Oh, jadi boleh. apa namanya? Tiada kawan tu. Apa boleh kawan? Tempat ni kita kontrol. Ya, yeah, kita, kita kontrol. Nanti kalau kawan tak terima, jadi pasal pula. Jadi pasal, jadi pasal lah. Jadi pasal, jadi hmm, pasal. Jadi gara-gara Abang dah. takut ke? Boleh. Ya, begitulah. Cik Siti, yeah. saya nak jemput Cik Siti ke meja saya. Ah, minta maaf saja, Cik. Saya tak boleh pergi ke sana sebab malam ni saya tak kerja. Kerja tak kerja? Cik Siti mesti pergi. Kalau Cik Siti tak mau pergi dengan baik, dengan jahat saya bawa Cik Siti. Minta maaflah saya, Cik. Tak boleh. Ah, marilah pergi. Mari, Cik Siti. Mari. Nantilah, Jak. Mari. Mari. Ah, encik, Encik, Encik. Minta maaf. Eh. Janganlah pergi. Kesian dia orang perempuan. Tak baik. Tak baik, ya? Lah. Ini hmm, baik. Hmm. lepaslah. lepas dia. Oh, kena juga. oh, pembalasan, pembalasan. Hmm. Hmm. Smack. Wah. <laughs> Ух.

rombongan ini mengucapkan beribu minta maaf sebab Osman Bakar tak dapat hadir pada malam ini konon neneknya berak <laughs> neneknya berak apa tu neneknya berak apa sih bawa-bawa nenek bukan masalah uangnya waktu waktunya sedikit lagi Mana itu ah, Osman Baka? Oh, <laughs> di sini ada beristirahat ya? Istirahat. Ha? Cilaka punya budak-budak. Engkau tak tahu aku sudah jadi. Kau tengok muka aku tengok aku. Diorang baring botol. Kepala aku diorang baring dengan kursi. Muka aku dia sabat sama penyapu kau tahu. Botol. Ha? Hmm. Kau jadi manager eh? Manager. Uh. Manager. Dengar, pada hari ini kau orang berdua jangan datang lagi. Dia aku pisah dia orang kau tahu. Ha? Kau aku strike. Kau boleh gedap. Kau beladi. Kau kau kau kacau. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. tiba-tiba ada, ada di sini? Eh, cara apa nih? Ini acara apa sih? Tiba-tiba Oke okay, oke okay, cuy Kita akan lanjut lagi yang part keduanya cuy Karena saya sakit perut banget ini cuy Saya pengen cepet-cepet ini Kalau kurang memang suka dengan video ini silahkan di like Kalau nggak suka dislike aja Saya mau lihat like kurang ya Saya mau lihat like kurang Kalau memang banyak ya banyak sangat Saya akan buat cepat yang part kedua Oke okay? Okey cuy itulah tadi part pertama dari filem Piramli yang berjudul Keluarga 69. Oke okay, di sini saya sudah agak mengerti sedikit ya tentang judulnya cuy ya. Kalau alur ceritanya sendiri memang di sini menceritakan dengan seorang bapak dengan anak. Anaknya ini jatuh cinta kepada ibunya. Dan maksud saya ibu-ibu dari anak yang dicintai oleh bapaknya gitu ya, contoh <laughs> begini cuy saya jelaskan ya mungkin ini agak ribet Piramli mencintai ibu dari sang anak anaknya ini disukai oleh bapaknya gitu ya. gimana sih jelasinnya cuy pokoknya kebalik ceritanya kebalik di sini cuy bapak dengan ibu eh anak dengan ibu bapak dengan anak gitu ya makanya mungkin judulnya keluarga 69 69 kan ceritanya kayak angka yang terbalik gitu ya mungkin seperti itu cuy ya kalau memang ada salah kurang bisa jelaskan lagi pokoknya kita akan tahu ya keseluruhan dari film ini kalau kita menonton yang part keduanya cuy jadi insya Allah saya akan buat part keduanya itu besok usah jadi kurang jangan lupa ya di like di share supaya saya lebih bersemangat membuat yang part keduanya lagi cuy